Κυλκίστη είναι μια περιοχή που φημίζεται για τα σιτάρια. Είναι μία από τι μεγαλύτερε σιτοπαραγωγικέ περιφέρειε τη χώρα. Η κύρια παραγωγή του Κυλκή είναι το σιτάρι, όμω μέχρι τώρα και όλε οι έρευνε και όλοι ασχολούντουσαν με την ταξιανθία, με το πάνω μέρο του φυτού, από το οποίο προέρχεται και το γνωστό σε όλου αλεύρι. Αυτό λοιπόν προορίζεται για τροφή. Εμεί ασχοληθήκαμε με το υπόλοιπο, ασχοληθήκαμε με το υποπροϊόν αυτή τη καλλιέργεια. Αφού λοιπόν αφαιρεθεί ε, το πάνω μέρο του φυτού, ε, με κομπίνες, θεριστή. Μένει το κάτω μέρος, το στέλεχος και δημιουργήσαμε από το φυσικό το στέλεχος του σιταριού ένα καλαμάκι που αντικαθιστά το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο προέρχεται από το ίδιο το στέλεχος του σιταριού. Δεν είναι προϊόν ε, κατασκευής, δεν παράγεται δηλαδή από σιτάλευρο, αποτελείται από το ίδιο ακριβώς το στέλεχο. Την ενέργεια για να δημιουργηθεί λοιπόν την δαπανάει η ίδια η γη παράγοντας τροφή. Υπάρχουν τα καλαμάκια από χαρτί, υπάρχουν ε, τα επαναξιοποιούμενα καλαμάκια. Τα καλαμάκια από χαρτί για να κατασκευαστούν χρειάζονται τεράστιε ποσότητε ενέργεια και φυσικά πρώτη ύλη που είναι το χαρτί. Υπάρχουν ε, τα επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια, όμω και εκείνα, μερικά από αυτά αποτελούνται από ίνοξ. Όλα αυτά είναι ύλη η οποία χρειάζεται να εξορυχθεί και να δαπανηθεί ενέργεια για να παραχθεί. Το σταραμάκι το παράγει η ίδια η γη. Σαν προϊόν το ίδιο δεν σακουλιάζει με στο νερό, ούτε σε ζεστό ούτε σε κρύο. Η επιφάνεια του σταριού είναι φυσική μη πορώδης επιφάνεια, οπότε το σταραμάκι δεν ε, μουλιάζει. Στις παραγωγικές διαδικασίες του σταραμακιού έχουμε σχεδιάσει το σύστημα ε, νερού έτσι ώστε να μπορεί να επανατροφοδοτείται, ώστε να μην ταπανούμε πολύ νερό. Έχουν προσθεθεί φίλτρα ε, τα οποία μας δίνουν ένα πολύ υψηλή ποιότητα καθαρό νερό. Το προϊόν από μόνο του είναι περιβαλλοντολογικό. Η θήκη που το συνοδεύει είναι και αυτή τεράστια σημασία προσπαθήσαμε να βρούμε υλικά που στην περιοχή του Κυλική μπορούσαν να αποτελέσουν ε, θήκε για το σταραμάκι. Προέρχεται από τη λίμνη τη Δοειράνη, είναι φυσικό καλάμι Δοειράνη, το οποίο πηγαίνουμε και κόβουμε όταν ε, είναι σωστή η ξηρασία του. Το φέρνουμε εδώ πέρα, τα αποστηρώνουμε και ε, το δημιουργούμε σαν θήκη για το σταραμάκι. Αυτό βέβαια είναι η αρχική του εμφάνιση. Στο μέλλον θα δούμε κάποιε ξύλινε που ήδη ε, κοιτάμε. στι παραγωγικέ διαδικασίε τη. ε, του Σταραμακιού, το κτίριο έχουμε φροντίσει να έχει όσο λιγότερα ενεργειακές ε, απαιτήσει χρειάζεται. Από το φωτισμό α, που έχει τοποθετηθεί, με μελέτες να μπορεί να αποδίδει το κατάλληλο χρώμα στις, ε, ανάλογα τις ώρες της ημέρας, μέχρι τα, την επανατροφοδότηση του νερού Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να μην έχουμε απόβλητα από, τη, από τις παραγωγικές διαδικασίες του Σταραμάκη. Πρώτον, χρησιμοποιούμε ήδη ένα υποπροϊόν ε, μιας καλλιέργειας. Ε, σε μια κίνηση κυκλικής οικονομίας το έχουμε ενώσει με ένα δεύτερο υποπροϊόν μιας πολύ ε, διαδεδομένης ε, συνήθειας, της, του καφέ. Οπότε, με τη δυνατότητα που μας δίνει το Σταραμάκη και με την δυναμική που έχει, Ζητάμε από τις καφετέρειες του Κιλκής να κρατήσουν το υπόλοιμα του καφέ και να μας το δώσουν και ως αντάλλαγμα εμείς θα τους δώσουμε κάποια σταραμάκια δωρεάν. Η δραστηριότητα που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε είναι αυτή που λέγεται καύσιμο και έχει να κάνει με την αξιοποίηση των υπολοιμάτων του καφέ για την παραγωγή ε, βιομάζας, πέλετ και βριγκέτες θέλουμε να παράξουμε. Αυτό ουσιαστικά αλλάζει την οτροπία του ανθρώπου για το τι είναι υπόλοιμα. Το υπόλοιμα συνήθω δεν έχει καμία αξία, γι' αυτό και καταλύσει να είναι στι κομματερέ. Όταν ε, μπορεί να αποδοθεί μία αξία, ή τη μάλλον ε, ανταλλακτική ε, ε, οικονομία, τότε ίσω δεν καταλήξει. Οπότε με τη μία δράση έχουμε δημιουργήσει και μία δεύτερη, η οποία προσπαθεί να αλλάξει λίγο το τι στην, στο μυαλό του ανθρώπου θεωρείται ω υπόλοιμα. Τα πλάνα ανάπτυξή μα είναι να καλλιεργήσουμε σε τρει διαφορετικέ περιοχέ στα επόμενα δύο έτη, ώστε να προφανώ να μην έχουμε ε, συγκεντρωτικέ ε, παραγωγικέ μονάδε σε ένα σημείο και να μπορούμε και να ολοκληρώσουμε το κυκλικό μοντέλο συλλογή του καφέ, γιατί αυτό γίνεται τοπικά σε κάθε περιοχή και αξιοποιείται τοπικά σε κάθε περιοχή. Δεν μεταφέρουμε τον καφέ όλο στον Αγγλική. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι ο χώρος στον οποίο και εμείς δραστηριοποιούμαστε και είναι ο χώρος στον οποίο χρειάζεται να, δομήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Έχουμε έρθει σε συμφωνία ήδη από πέρσι με, μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λυκής και με ανεξάρτητους ε, βιοπαραγωγούς της περιοχής, από τους οποίους προμηθευόμαστε την πρώτη ύλη, φυσικά την αγοράζουμε. Ε, έχουμε αναπτύξει συνέργειες με την ομάδα της Food Treasure στην Αθήνα για την ε, ανάλυση και την ερευνητική ανάπτυξη του εγχειρήματο του καυσίμου. Αισιοδοξούμε ότι θα δομήσουμε ένα δίκτυο στο οποίο και εμεί να μπορούμε να κερδίσουμε από, τα, από τι πρακτικέ τη ε, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομίας και να μπορούμε ό,τι καταφέρουμε και κάνουμε εδώ πέρα να το δώσουμε κι αλλού. Είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογική και κοινωνικής ωφέλειας διότι πιστεύουμε ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και πλέον ούτε η ιδιοκτησία μπορεί να είναι μόνο σήμαντη, ούτε η κερδοφορία οφείλουμε και πρέπει να δημιουργούμε εγχειρήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε όλους με την εργασία τους να κερδίσουν και αυτά. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να προσφέρει τα κέρδη που δημιουργούνται πίσω στους ανθρώπους που τα δημιουργούν. Στην Κινσέπ Ταραμάκη εργάζονται 7 ε, άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Συνδημιουργούμε όλοι μαζί ε, ένα εγχείρημα το οποίο είναι στα Σπάργανα. Όλοι προερχόμαστε από την ευρύτερη περιοχή του Κιλκής. Δύο από εμάς ε, ήρθαν πρόσφατα σε μια προσπάθεια να φύγουν από τα δεινά του πολέμου στις χώρες τους. Αισιοδοξούμε να διπλασιάσουμε τις θέσεις εργασίας και το output, την, αυτό που μπορούμε να παράξουμε, στα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Με λένε Βάνο και δουλεύω στο Ταραμάκι και μου αρέσει πολύ που δουλεύω στα Ραμάκι. Ήρθα το 97 από την Αρμενία. Κάποια στιγμή στη ζωή μου πήγα Λονδίνο, γύρισα και ευτυχώ όταν γύρισα βρήκα το Σταραμάκι. Γιατί άμα δεν ήταν το Σταραμάκι, το έχω πει πολλέ φορέ στον εαυτό μου ότι θα είχα φύγει από την Ελλάδα. Είμαι η Γιάννα, είμαι από το Είναι κάτι καινούριο και θα ήθελα να το γνωρίσω. Είχα την περιέργεια να το γνωρίσω. Ε, το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ευχάριστο εδώ. Δουλεύουμε ομαδικά. Υπάρχει καλή συνεργασία με τα παιδιά. Ονομάζομαι Ζωή. Δουλεύω εδώ στο Σταραμάκι. Είμαστε μια ομάδα Δουλεύουμε πολύ ωραία, χαλαρά, αγαπημένα. Χάρηκα για αυτό το καινούριο που ήρθε μπροστά μου. Είμαι ο Αμπτόλ. Ναι, εγώ θέλω να μείνω εδώ. Ναι. Πολύ όμορφη το καλκίτς. Το σταρμάκι αποτελεί μία από τις ενέργειες που ονομάζονται From Aid to Trade. Συνήθως τα στεγαστικά προγράμματα είναι επιδοματικής και αυτά αφήσεως. Όλα τα εγχειρήματα αυτά θέλουν να αυτονομήσουν τέτοιου είδους ενέργειες. Το σπίτι λοιπόν ουσιαστικά που κάποιος θα χρειαζόταν μέχρι να ορθοποδήσει και να μπορούσε ίσως να απασχοληθεί μετά στο σταραμάκι, είναι στο σχεδιασμό μας να μπορεί να του δοθεί από το εγχείρημα αυτό. Να μπορεί να του προσφέρει το περιβάλλον ασφάλειας που χρειάζεται κάποιος, μέχρι να νιώσει έτοιμος να σηκωθεί στα πόδια του και, να, και μαζί μας πάλι να μπορεί να αυτονομηθεί.